सब लोग मुझको देखकर झुकाते हैं अपना सिर और हिप हॉप को आडम के सामने हो जाता है बाबा शेर अबे तेरे जैसे काम वाले रखे हैं मैंने बोट और तू है फ्री फायर का सबसे बड़ा बोट अबे मत कर मुझसे शायरी बैटल हार जाएगा फिर